Bueno, pues parece que no nos ha quedado tan largo, ¿no? Esto solo es la estrategia de financiación, ¿eh? Y esto es la descripción de servicios. ¿Qué dices? Nadie va a leerse semejante tocho. No. Tío, hay que dejarse de rollos. Toma. Si es que hemos redactado cosas que no nos las vamos ni a leer sea, estamos puestos que vamos a dar asesoría de marketing digital. Mira, hay que ir acortando. Esto no es real. Esto fuera. Esto fuera. Para, para, para. Que nos vamos a quedar sin plan de negocio. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos y pensar en qué es lo que nos ha hecho crear esta empresa. Qué buena pregunta. ¿Y tú? ¿Por qué emprendes?